Basi kafikia hatua pale akaniambia, basi kuanzia leo fanya me, fanya maisha yako. Una kitu gani cha kwako ndani? Nikaambia bana, kuna vitu vingi vya kwangu ndani. Si ndio hivyo? Kuna vitu vingi vya kwangu, na vitu ambavyo tumepewa zaidi kwenye harusi vingi. Kuna vitu ambavyo tumenunua tukiwa wote. Blaza, mimi kinachoniuma ni kwamba nimegombana paka na ndugu zangu kwa ajili yake, afu dakika za mwisho nakuja kunifanyia vitu vya ajabu. Mambo gani sasa? Nilisema Kigoma hatushindi. Ndiyo lugha niliyokuambia niliyowaambieni, sio kama mnaikumbuka. Naikumbuka na mimi nikauliza, ina maana ilikulazimu kuingia katika vida, vita vya jadi ili kumwokoa IZ? Mimi nilikwenda kuomba tu. Ni wapi huko? Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV. Ninakuletea exclusive interview ni kutoka kwa Isaac Kitenge. Zimekuwa karibu karibu sana. Mara ya mwisho tumefanya interview na yeye, alionekana kama kutokuwa na furaha, na mimi nilishtushwa na kushangazwa na kupungua kwa mwili wake. Nilimuuliza maswali ambayo kuna vitu alivificha, lakini baadaye ni siku mbili ya tatu hivi siku ya tatu ambayo ni jana, katika posti aliyoipost Instagram ikanishawishi tena kumtafuta kutaka kujua kulikoni, nini ambacho kimetokea. Ni baada ya kuposti kuvunjika kwa ndoa yake. Ni ndoa aliyofunga yeye akiwa na miaka 21 na yule mke wake aliyekuwa na umri wa miaka 49, walimuita mama mtu mzima. Tulijua tukasikia kuna ujauzito pia upo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 Ah, unajua kabla ya chanzo cha ugomvi huu, kwanza ningependa tusiongee kwa muda mrefu, kwa sababu niko vizuri, akili yangu imechoka, inawaza vitu vingi, ila ulitokea ugomvi kwani usiku wa jana, na kabla ya ugomvi kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nilikuwa navivumilia, ambavyo nilikuwa hata siviongei. Unajua, mimi ni mtu ambaye napenda kuficha siri ya mwenzangu, mimi ni mtu ambaye sipendi kuanika mabaya mwenzangu na ni mtu ambaye anavumilia pia, lakini ugomvi kabisa ambao ulileta mtafaruku huu mpaka ikafikia tu mimi na aliyekuwa mke wangu Bi Juliet kuachana, ilikuwa ni mida jioni, nilimuaga nikaambia mke wangu leo kuanzia mida kama saa kumi na mbili nitakuwa na safari, kuna marafiki zangu ambao naenda kukutana nao, umeona. Akaniambia sawa, lakini nimekaa baadaye marafiki zangu akaniambia ah, Aizi, kwa nini sisi tusije huko? Kaambia mnataka mje nyumbani kwangu wewe. Akasema nikaambia basi sawa. Waka wakawa wamekuja nyumbani kwangu lakini mimi sikuweza kumtaarifu mke wangu kama sija sijatoka. Sasa nimekaa tumekaa mida kama saa moja na nusu hivi naenda saa mbili. Nikasikia gari linaingia getini mpaka uani pale. Nikatoka kuangalia kutoka kuangalia nikamkuta ni mke wangu Bi Juliet alikuwa yuko na mwanaume wanafanya romance ndani ya gari, wameshusha vioo. Umeona, mimi hapo niko nachungulia, umeona. Mwisho wa siku nikafungua mlango nikatoka kabisa nje. Nilipofungua mlango wakawa wapandisha vioo vya gari. Walikuwa wamepandisha vioo vya gari, sasa mimi kwa ile hasira kwamba tunajua tena bro nikaenda nikagonga nikagonga kioo cha gari afungue nikagonga kwa muda mrefu Baadaye ndo akafungua mlango akatoka mke wangu akaanza kunitukana. Wewe mshenzi sana wewe unagonga gonga milaba na vioo vya magari vya watu. Vikipa vikipasuka una hela kulipa. Kaongea mengi nikamwambia lakini mke wangu. Kwa hiyo nijibu hivyo wakati umefanya ujinga wewe ungekuwa mpole kwa sababu umekuja nyumbani na umekuja kufanya ujinga hapa nyumbani. Umeona vizuri. Umeona itoshi unakuja unanitukana. Sasa ndio kitu gani uko unafanya? Lazima nikwambie ukweli. Wewe unafikiri kila mtu akiwa kwenye gari na mwanaume ni mwanaume wake? eh? Ah, nikaambia sikia, nikwambia kitu kimoja, mimi nimeanza kuchungulia kabla ya kutoka, na muda huo mlikuwa mmeshusha vioo vya gari, nimeona kila kitu ambacho mlikuwa mnakifanya kwenye gari Unaona vizuri, mlikuwa mnafanya romance na mpaka mnafanya na romance, miezi nyenye wapenzi. Unaona vizuri. hasa kwa nini ifikie hatua mfanyie huko mje paka hapa nyumbani? Unaona vizuri. Akaniambia basi, kwani wewe unaamua nini? Nikamwambia sio naamua nini, mimi navumilia vitu vingi sana. Umeona, sio hii, sio mara ya kwanza. Kuna vitu vingi sana unavifanya vya kuninyanyasa mimi. Umeona, nimeshakufumania zaidi ya mara mbili na sijawahi kuongea sehemu yoyote. Umeona, mara ya mwisho wewe umenipiga mimi, lakini mimi nilishindwa kukurudishia kwa sababu mimi najielewa na ni mtu mstaabu. Umeona vizuri, ume, ume, ume ulinitukana ukapiga ukapiga ukapiga ukaondoka. Umeona vizuri, nilipomwambia hivyo akasema, kwa hiyo sasa unataka unataka nifanye unataka nikupige tena? Ah, Nikaambia sio kama unanipiga timu mimi kupigana, lakini mimi ni mtu ambaye nafanyaje? Najielewa. Mimi sio mtu wa malumbano, mimi sio mtu wa ngumi, mimi sio mtu wa kupigana pigana. Unaona vizuri. Mimi ni mtu ambaye napenda tu, tufanye maisha, tutengeneze maisha. Tunagombana gombana hivi na kwa sio kitu kizuri. Umeona? Akaniambia amna, ndio ubaya kuoa vitu vidogo, kuna nikuolewa na vitoto vidogo hivi. Kaongeza dharau nyingi bro. Akatoka hapo akaja kunishambulia sasa ugomvi ukawa mkubwa, marafiki zangu wakaja wakaamua wakaamua wakaamua wakashindwa. Umeona watoto wakawa wanapiga kelele pale. Yule jamaa alivyoona ugomvi umekuwa mkubwa sana, akaingia kwenye gari akawa ameondoka, ndo ikabidi majirani waje. Kwa maana hiyo, wakati ugomvi unaendelea, huyu aliyekuja naye ni mtu wa aina gani kwanza kimuonekano, lakini alishuka naye kwenye gari vile vile E, alishuka kwenye gari afu pia vile vile kimuonekano ni mtu mzima, ni makamo tu ya, ya mke wangu umeona, yani mtu mzima mwenzie, umeona, baba mrefu ana kitambi, umeona, alishuka kwenye gari baada ya kuona ugomvi ni mkubwa, akamfanyaje Ameondoka, ikabidi watu akaondoka bila gari au alipanda kwenye gari akaondoka na gari lake. Watoto wakaenda kumuita nani? kuita majirani. Ndio majirani wakaja pale, wakaja akawa wengi. Sasa mke wangu alivyoona majirani amekuwa wengi pale, ndio akaanza kutoa kauli za dharau. Umeona? kaza kutoa yule dharau na kulisha na kutunza hivi na hivi nikamwambia unitunze kwa sababu ninafanya kazi. Ah, unafanya kazi kwenye biashara nani? tunafanya kazi kwenye biashara yangu. Nikamwambia wewe ulivyokutana na mimi ulinikuta mimi nafanya mishemishe zangu, ukaniachisha. wala vizuri? Nikaja kukapa kwako na vitu vyangu ambavyo nilikuwa nakaa, umeona? Tukaenda tukaenda kugawa huko, umeona? ungeniacha na maisha yangu, lakini sio leo unakuja tena unaanza kunitolea dharau afu unajitamba kwa watu kwamba unanitunza hivi na hivi. Mimi nafanya nafanya kazi, japokuwa nafanya kazi kwenye biashara zako, lakini nafanya kazi, sio kwamba nimekaa nyumbani naletewa chakula naletewa nini, hapana. Afu mimi ni mme wako wa ndoa, tulifunga ndoa, unaona vizuri. Uwezi kuja kunitamkia vitu vya namna hiyo. Kama ningekuwa naishi na wewe bila ndoa hapo sawa, lakini mimi ni mme wako wa ndoa, kwa nini uniletee dharau za namna hiyo? Umeona? Na hapo ulipo una ujauzito wangu. Una ushahidi gani kama ni ujauzito wako? Ananijibu mimi hivyo. Sasa mimi ndo nikapata hasira ndo nikamvamia tena na mimi. Kumvamia ndo ugomvi ukawa ukaendelea kuwa mkubwa, ugomvi umeendelea kuwa mkubwa sana, kuwa mkubwa sana. Umeona? Nikamwambia mke wangu, sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi nimekubali kugombana na ndugu zangu. Nimekubali kugombana na wazazi wangu mimi. Sielewani na mtu yoyote na mpaka baadhi ya marafiki zangu ambao nilikuwa nasaidiana nao maisha. Hiyo yote ni kwa ajili ya upendo wangu kwako kwa nini leo hii unafanya hivi? Umeona? Akaniambia utajua mwenyewe kama umegombana na wazazi wako ni akili yako ya kipumbavu. Ah, akasema tena leo imekuwa ni akili yangu ya kipumbavu. Na kati mwisho mwanzo ni wewe ulikuwa unaniona una, mimi ni kama malai, malai, malaika kwako kwamba nimekubali kuacha kila kitu, nimekubali mpaka kukaa mbali na ndugu zangu kwa ajili, kwa ajili yako. Leo hii unaniona mimi ni akili zangu za kipumbavu tena, kwamba kumbe nilichokifanya ni upumbavu ndo akaongea sasa, wewe sikia nikwambie, wewe tunafanya maendeleo, tunafanya leo, kila siku tunapiga hatua. Unajua hela zote zinatokea wapi? Kwenye biashara. Hiyo biashara yenyewe singekuwa ishafilisika. Eh, unajua hela zote tunazo ah. Nikamwambia mke wangu, mbona unaongea vitu ambavyo ni vya kipumbavu? Yani mimi sijategemea kama unaweza kuongea hizo kauli mbele za watu. Mimi si kwamba wewe unafanya unakutana una, una, una na wanaume unapata hela. Eh? Unakutana na wanaume unapata hela. Bro, yani alitoa kauli yani alitoa kauli za za za za, za ajabu sana ni yaani yani sija sijai kutegemea mpaka dakika hii najuta na basi kafikia hatua pale akaniambia basi kuanzia leo fanya me, fanya maisha yako una kitu gani cha kwako ndani nikaambia bana kuna vitu vingi vya kwangu ndani si ndio hivyo kuna vitu vingi vya kwangu kuna vitu ambavyo tumepewa zawadi kwenye harusi vingi kuna vitu ambavyo tumenunua tukiwa wote akaniambia hivyo vitu tumenunua tukiwa wote kwenye biashara ya nani Umeona? Nikamwambia mimi nilikuwa nafanya kazi hata kama ni biashara yako. Nilikuwa nafanya kazi kama mfanyakazi. Umeona vizuri? Sema kichokuwa kinapatikana, nilikuwa nakirudisha nyumbani. Tunakaa, tunapanga maisha yetu kwa sababu tushakuwa familia. Umeona? Lakini nilikuwa nafanya kazi hata kama biashara kwako. Umeona? Akaniambia sikia nikwambia kitu kimoja, wewe cha kwako ndani ni nguo tu. Hmm? Eh. Ah. Wale marafiki zangu wenyewe wakakasirika sana na wakaumia. Kaniambia hizi sisi tunakusikiliza wewe, fanya maamuzi yote. Ukisema ubaki kwa mke wako, ukisema uondoke, abaki wapi? Abaki wapi? Nishasema mimi sitaki hata kumuona. Ah, bro, tokea nimezaliwa sijai kuzahirika kama nilivyozahirika pale. Pole sana. Asante. Na nisikitisha chocho kikubwa zaidi ni kauli mbili, ile kauli ya mimba, kwamba mimi najuaje kama ile mimba ya kwangu ina maana kwamba alikuwa na wanaume zake wengine ambao walikuwa wanaendelea kufanya ma, ma, mapenzi kwamba mimi na uhakika gani kama ile mimba ni ya kwangu bro yani nikikumbuka yani, nikikumbuka hiyo kauli naumia sana yani naumia sana sana mara vizuri ah, mwisho siku akaniambia sasa wewe fanya maamuzi kama mtoto wa kiume chukua vitu vyako ondoka tena akatumia mluzi unajua kuna ile kumfukuza mtu kwa mluzi Mbea marafiki zangu na majirani wamejaa wengi yani mwanamke anapiga mluzi hiyo mm. afu kizingatia nimefunga naye ndoa, sizarau hizo. Pole sana tena kwa mara nyingine. Asante. Sasa mimi nilivyoona zarau zimezidi, ah, marafiki zangu wenyewe wakanishauri kaniambia, hizi, ebu kama utarudi kwa mke wako utarudi siku nyingine, ebu jaribu kwanza kumepusha shetani, ondoka. Mimi nikaingia ndani nikachukua nguo zangu, tukapiga simu kwenye bajaji, bajaji ikaja paka getini, kapakia nguo zangu zote na viatu vyangu, akachukua simu yangu akawa ameipasua. Ni mpaka dakika hii simu kubwa sina, natumia kisimu kidogo, akawa amepasua mara vizuri. Akaingia kwanza, kabla ya kupasua simu yangu, aliingia kwenye akaunti yangu ya YouTube akaniambia hivi, hii video kuna video ya ile wimbo wa Mama Samia, hii video niligaramikia mimi, akawa ameifuta kwenye akaunti ya YouTube. Umeona? Baadaye akaipasua ile simu akanitupia nayo. Mimi bro sio mtu wa kupigana pigana, sipendage hayo mambo kabisa. kana nimechukua simu ile simu japokuwa ni mbovu na ngozi zangu nika yani naenda kupanda bajaji ananizomea. kana nikapanda bajaji nikaa nimeondoka. Kumbe baadaye director wangu alinipigia simu akaniambia mkeo kaja, kaniambia nifute data ya wimbo kwa sababu yeye ndo aligaramikia Kwao nimefuta. Ina maana ile video ya Mama Samia haipo tena. Labda kama utashuti upya bro, niliumia sana, niliumia sana. Nikampigia nika simu nikamwambia, hivi umelogwa ama ni akili zako? Akaniambia hivyo, akaniambia hilo hilo sio jukumu langu mimi kujua, ni wewe tu. Nikaambia sawa, nikakata simu nikaendelea kufanya maisha yangu mpaka dakika hii, nakaa kwa rafiki yangu. Nimeanza maisha upya nikiwa nimepoteza kila kitu, kazi sina, nimepoteza kila kitu, sina kitu chochote kile ina maana naanza maisha upya, na nakaa kwa rafiki yangu, umeona, nakaa kwa rafiki yangu, kitu kama hiko bro, ndio kilichotokea. Pole tena, asante. Na mpaka dakika hii, ina maana hata kazi sina, sina chochote, hata pesa sina, yani kama vile ndo nimefika kwenye jiji Dar es Salaam, naanza upya. Hapo ndipo napomkumbuka baba yangu na mama yangu, waliniambia kwamba huyo mtu sio sahihi, ila kwa kuwa mimi niliumbwa na upendo tu, kwamba nikimpenda mtu nimempenda. Umeona, nikaona ah, amna. Lakini namkumbuka baba yangu na mama yangu, na tena bro, nachukua fursa hii kuwaomba msamaha wazazi wangu na ndugu zangu ambao nilikuwa nimetengana nao muda wote kwa ajili ya huyu mwanamke. Naomba wanisamehe sana, naomba wanisamehe sana. Yeah. Una, unafikiri kwanza umezungumza swala la kwamba hiyo jana umeshamfumania mara mbili kabla. Hiyo jana afumanizi hilo ni la mara ya tatu, japokuwa la jana ni la wakiwa tu katika, katika situation ya romance. Hizo mara mbili ambazo umemfumania zilikuwa za aina gani? Hizo mara mbili ambazo nimemfumania, mara ya kwanza alitoka kufanya Yaani unajua bro, mimi yani unajua vitu vingine mimi sipendi kuongea. Kama mimi hata kama tumeachana lakini huyu alikuwa mke wangu. Si ndio hivyo? Na yaani, natamani endelee kumpa heshima yake tu ile ile. Unajua kuna vitu vingine ambavyo nikiviongea inakuwa kitu sicho. kiswali katika fumanizi la jana na hilo la mara ya kwanza, lipi lilikuwa zito zaidi? Ah, yote ni mazito kwa sababu la mara ya kwanza kabisa uzito wake yani sikumfamania kwa macho kwa kumuona. Kwa hiyo alipotoka kufanya ujinga wake amekuja mpaka chumbani akaweka simu kitandani akaenda bafuni kuoga. Baadaye mimi mimi simu yake password nazifahamu. Akachukua simu yake nikaanza kuchezea, baadaye ndio ikaingia message. Jamaa namshukuru kwa mapenzi mazuri aliyompa. Bro, alichanganyikiwa. lakini Alivyotoka bafuni, nikamwonyesha meseji yake, akaona aibu, akaomba msamaha na akaomba iwe siri, sijamwambia mtu yoyote. Ndio kwanza leo naongea hapa yeah. Kini nilisema, lakini kilichoniuma kwa ili ili swala hili kwamba yeye ugomvi wa mwisho yeye alikuwa anajua mimi sipo, ndio maana alikuja na mwanaume wakawa na romance kwenye gari minzi kwamba kama ningejificha ndani au ningekuwa sipokweli, walikuwa na uwezo wa kuingia hata ndani, wakafanya ujinga mle ndani. Kwani we safari yako uliyomwaga ilikuwa ikachukua muda gani? Ah, kwa sababu kwenye ilikuwa ni shughuli shughuli zetu hizi za sanaa, kwani kuna marafiki zangu nilikuwa naonana nao ili tuweze kufanya mazoezi mazoezi. Ina maana kama ningeondoka huko mida kama saa kumi na mbili ningerudi mida saa nne usiku, saa tano au saa sita. Umeona? Ina maana pale kuna muda mrefu sana hapo. Wakati kwa maana hiyo, wakati tukio linatokea nje pale, anajua huyu Aizia hayupo ndani, anajua Aizia hayupo ndani. Yani wenyewe wanakuja na gari, wanasimama pale, wanajua mimi sipo. Hmm. Eh, kwa mimi nilivyosikia mngurumo wa gari nikaenda nikaona nachungulia nikaona kila kitu kwa sababu ameshusha kioo cha gari. Baadaye walivyoona mlango unafunguka afu natoka mimi ndo akapandisha kioo cha gari na ulipoenda ukawa unagonga gonga kwenye vi, kwenye kioo cha gari pale, ulikuwa uwezi kuchungulia ndani wakati unagonga, reaction ilikuwaje? Sikuchungulia, niseme uongo, ila mimi nilikuwa niko busy na kugonga, mdomo nishachanganyikiwa. Umeona, yani mdomo nishachanganyikiwa, nilikuwa nagonga tu ili wafungue mlango. Fumanizi la tatu ni la jana, la kwanza ni hilo la message, la pili lilikuwaje? Ah, la pili kama atangalia interview hii anaona namtolea siri zake nisamehe. Umeona? La pili ilikuwa ni la rafiki yake. Rafiki yake alinipigia simu akaniambia, kwani Aizi, huyu mwanamke wako mnapendana kweli kwa dhati kama mna, tunavyoona mnavyoongea hata kwenye mitandao ya kijamii? Nikamwambia kwa nini? Akaniambia nenda loji fulani, sitoitaja kwa jina, nenda loji fulani chumba namba fulani. Mwana vizuri bro. Nikaenda paka kwenye ile lodge. Umo, kwanza nilifika pale mapokezi nikasema na mgeni wangu yuko chumba namba fulani. Kuangalia jina alikuwa jina la mwanaume. Umeona? Nikaambia huyu huyu kaniambia unaenda kufanya nini kwa sababu ile ile kile chumba cha kina mwanaume, wewe mwanaume unaenda kufanyaje? Umeona? Nikaambia kuna biashara tunaenda kufanya. Kaniruhusu. Nilivyopitia nilivyoenda kule nikagonga sasa sijui wenyewe walijua ni mhudumu. Ah, ndo akaja mke wangu kufungua. Kuja kufungua ndo akanikuta mimi nimesimama namwangalia. Mm. Ndivyo alivyoniona tu akarudi ndani. Nika nikaondoka zangu. Mimi shida yangu nili alikuwa yani shida yangu mimi ni anione kama nimemuona anachokifanya. Na hiyo mwanaume ina maana wewe haukumuona sura. Muona kabisa. Kwa hiyo pengine ndo huyo ambaye alikuja nyumbani au vipi hukujua? Sikujua huyo rafiki yake aliyekuambia ilianzaje mpaka akwambie? Alinipigia simu kwa sababu mwenyewe aliumia. Mimi mpaka yule rafiki yake anaumia, ina maana ishashuhudia mengi na anajua hadi yupo chumba namba fulani. Anajua kwa sababu si marafiki ndo anaambiana kwamba mimi niko sehemu fulani. Umeona, likitokea tatizo niko sehemu fulani. Baada ya kutokea kwa tukio hili aizii umeshamtafuta pengine baba kwa sababu uli, ulikimbilia moja kwa moja kwenye mitandao kuposti kuvunjika kwa mahusiano, umeshajaribu kumtafuta baba, mama, lakini pia ndoa ni kitu kizito sana kwenye maisha. Ndoa ni kitu kikubwa na kama ndoa ni kitu kizito na kikubwa, kina mashahidi vile vile. Kwa kilichotokea, ulishaangalia pengine, ukajaribu kuwatafuta wasimamizi wa ndoa wale, ukawaambia kupata msaada wowote kabla ya matukio kuendelea kuwa mengi kwa kuanzia tukio lile la kwanza tu? Ah, mashahidi wa ndoa niliwapigia simu kwa sababu haya matukio mengine haya kwanza alikuwa hayajui. E, eh, ni vitu ambavyo mimi nilikuwa naishi navyo kwenye moyo. Bro, nilikuwa nateseka moyoni, nisikufiche. Nilikuwa nateseka na maelewano mimi na mke wangu yalikuwa ni madogo na kama ulikuwa ni mtu wa kutufuatilia dakika za mwisho ungegundua unaona vizuri, lakini mimi sinaga ile ya kuongea ongea, yani ya kutoatoa vile zile siri zile, naonaga mimi najidhalilisha mimi mwenyewe, na ndio maana nikawa nakonda siku hadi siku. Kama ulikuwa unanichunguza, ulivyonijua mara ya kwanza nilivyo sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Sasa hivi nimepungua sana, kwa sababu nilikuwa naumia na naishi na mawazo. Kwa niliwapigia mashahidi wangu nikawadisia ugomvi uliotokea wakasema naye ashapigia simu akawahadisia, wakanambia watatafuta muda tufanye kikao. Nilimpigia na mchungaji, mchungaji akanambia umemshuhudia? Nikaambia ndiyo. Ulikuwa nikama nilikuwa na marafiki zangu, umeona. Akampigia mchungaji, kumpigia kumbana, yule alikubali, alikubali na hata mkienda kumuuliza akiwaambia tofauti na hivi, ni muongo mnafiki ni Mungu anatafuta kujitetea Watanzania wasimuone kwamba yeye ni mbaya. Alikubali kwamba kweli ilikuwa eh, umeona kukubali na hakutaka, lakini cha ajabu hakutaka kikao cha mazungumzo. Yeye ndo hakutaka kikao cha mazungumzo. Mimi nikasema kwa kweli hajataka, na mimi nimemfumania naye shakubali Umeona, mimi nilikuwa na mashahidi zangu, marafiki zangu, basi mimi nataka nifanye maisha yangu, japokuwa nimeshapoteza kila kitu, sina chochote, lakini Mungu ni mwema, mimi niko kwenye haki. Watu walikuwa nafikiri mimi ndo ndakuja nifanye ubaya kwa sababu bado kijana mdogo, lakini mimi nimeenda kufanya ubaya mimi, namwachia Mungu. Wazazi wanajua? Uh, wazazi sijaongea nao kwa sababu si, si, sitaki nikurupuke kuwasiliana nao mimi kwa sababu unajua muda mrefu palikuwa mna mawasiliano, lakini aa, ah, niliposti kwenye mitandao yangu ya kijamii yote habari za kuachana na ubi mkubwa, na hisi watoto kwa shasoma watakuwa tayoshamfikishia mama na baba, kwa sababu aa, ah, na ndugu zangu ambao nilikuwa naona wanalaiki like lakini hawawezi kuongea na mimi kutokana kwamba kuna utofauti, lakini nilikuwa naona kabisa baada ya kuposti ile picha like wengi nikaona papa mpaka wamelike na maana ishafikisha taarifa kule. Kwa, kwa kilichotokea unahisi ulikuwa ni mpango au ni wewe pia kwa kuwa na hasira na kumfumania live pale? Unahisi pengine ingetokea siku moja yeye akufanyie tu alichokifanya au ndo hiyo situation iliyotokea? Yani ilikuwa ni mpango wake. Ah, mimi si, mimi sielewi. Mungu ndo anajua kila kitu. Mimi ninavyojua tu ni tukio lilitokea, nikalishuhudia, ndio katokea ugomvi, ndio kapelekea ndoa yetu kuvunjika. Ndoa yako kabla ya kuvunjika imekupa faida gani? Ah, faida ndoa yangu kunipa faida za kindoa au faida gani? Yaani tu kabla ya kuvunjika, we kitu ambacho ulikifaidi na ukanufaika nacho kwa sababu ya kuwa mwanandoa na kuoa kutimiza nusu ya dini kama wanavyoita katika upande wa Kiislamu, katika upande wa Kikristo sijui inaitwaje, ila ndoa ni tukio kubwa na takatifu. Ah, kikubwa kikubwa cha kwanza ambacho nilichokiona kina faida ni ah, ni kwamba unajua unapokuwa uko peke yako hujafunga ndoa unakuwa unazini, si ndio hivyo? Lakini unapokuwa umefunga ndoa, Mwenyezi Mungu anabariki, kwa hiyo unakuwa huzini, unakuwa una, unafanya kitu ambacho kiko ndani ya sheria akivunja amri ile ya sita. Ndio faida kubwa ambayo niliyoipata. Na faida nyingine labda ni kwamba Mwenyezi Mungu alibariki ndoa yetu ikaa ikapata umaarufu na sisi tukapata umaarufu mkubwa. Kwa kuna baadhi ya vitu vilienda kwenye biashara zake aliyekuwa mke wangu Juliet zilienda sana kutokana na kwamba alikuwa shapkuwa maarufu pia hata kwenye nilivyoanza kutoa nyimbo zangu za mziki, si ndio hivyo? Kwa kuwa nilikuwa nishakuwa maarufu sana, kwa view walikuwa wengi, nikawa napata show nyingi sana hapa mkoani na nje ya nje ya mkoa umeona. Kwa na, na, na, nafikiri ndio faida ambazo nilizozipata kubwa. Hasara kubwa uliyoipata? Hasara kubwa niliyoipata ni kukaa mbali na ndugu zangu, kutokuelewana na baba na wazazi wangu, baba na mama yangu. Hasara kubwa nyingine niliyoipata naona kama nimeji eh nimezalilishwa sana baada ya mke wangu kunifanyia alichonifanyia mbele ya jamii, mbele ya marafiki zangu, mbele ya majirani zangu, kanizalilisha sana. Hivi ulikumbuka hata kupiga picha? Kupiga picha ya wakati unafumania hiyo ndani ya gari wakiwa wanafanya kwa? Sijapiga picha mimi, kwa sina huo muda kwa sababu nilikuwa nishanganyikiwa Mm, nilikuwa nishanganyikiwa kwa nikaa sina ule muda, sijui niseme nipige picha. Hapana kuvunjika kwa ndoa kuna taratibu zake. Hata kama mchungaji ulimpigia na ukamweleza na mchungaji akambana, wakazungumza kila kitu, mwisho wa siku kuna taratibu ambazo zinatakiwa zichukuliwe. Kwako wewe ulichukua au yeye mchungaji alichukua taratibu gani? Uh, taratibu zilizotumika ni kwamba mchungaji alipowasiliana na yule mama, yule mama salikubali akamwambia afanye mpango atukutanishe kwa ajili ya kikao. Yule mama akakataa na mimi mwenyewe nikakaa nikafikiria, ah, nikaona staki. Cheti cha ndoa kiko wapi? Ah, kuna watu walinipa taarifa kwa sababu kuna nguo zangu ambazo nilizisahau pale nilikuwa nimezihifadhi kwa kwenye kamba. Kwa alizichoma moto pamoja na kile cheti cha ndoa. Mm, kwa kuna watu walinipa taarifa hizo ambao wako pale pale. Kwa maana hiyo wewe sasa tayari ume, umeridhia kwamba kweli ndoa imekwisha, au utajitahidi pengine, kwa sababu inawezekana kila kitu kimefanyika pengine kwa hasira, kwa yale uliyoyaona, pengine unaweza ukakaa hivi au muda uliokaa usiku mpaka asubuhi ukarudisha moyo nyuma. Blaza, mimi ni mtu ambaye sipendagi matatizo, afu mimi ni mtu wa kusamehe na, na kusahau. Ndio maana kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa naishi navyo moyoni vinanitesa, lakini kwa hapo tulipofikia, mimi mwenyewe nishaona kila mtu afanye maisha yake. Wewe ni mtu wa kusamehe na kusahau unahisi unaweza ukamsahau mtoto wako hali ya kuwa una, u, ulisema kwamba wewe ujauzito ule ni wa kwako? Sasa yeye mwenyewe bro, kwa sababu yeye mwenyewe alifikia hatua ana, ana, ana, ana, ana, ali, alizungumza yeye mwenyewe umeona kwamba una uhakika gani kama ujauzito ni wa kwako? Hasa bro mimi nitafanyaje? Kwani kakwambia sio wa kwako? mpaka mtu ananiuliza hivyo mimi kwamba sio wa kwangu, na maana kuna watu wengine ambao wanaweza kaa kama mimi ambavyo ninavyoambiwa ni wa kwangu, na maana kuna watu wengine wanaweza kaambiwa ni wa kwao umeona ko ah, blo pole sana aizi hali ya IZ inakuwa nzito kidogo, inakuwa mbaya kama ambavyo tunajionea. Ni maumivu tu ya kupenda, na alituambia alimpenda kwa dhati. Pole sana IZ. Blaza Miki kinachoniuma ni kwamba nimegombana mpaka na ndugu zangu kwa ajili yake, afu dakika za mwisho nakuja kunifanya vitu vya ajabu. Mambo gani sasa? Ila ni changamoto, ni sehemu ya maisha na zinakukuza hizi, usilie. Unasikia hizi? Afu kinachoniuma kitu kingine, maana mimi naenda kuanza maisha upya. Kila kitu changu nimepoteza, kila kitu changu nimepoteza, nimepoteza mpaka ndugu eh mi nitaishi vipi? Au ndugu uliowapoteza hawezi kukutenga hizi, watakusamehe pengine, yani watakuelewa. Kwani natamani tuweze kupata tuongee na, na, na, na familia basi ijue hilo, au unasemaje? Sawa sawa sawa, simu yangu Hello, Haber. Hello. Hello. Eh, habari? Salama, kwema. Kwema kabisa. Naitwa Kelvin Shaya. Na kupigia simu kutokea Tiki TV hapa. Umesema unaitwa? Naitwa Kelvin Shayo na kupigia simu kutokea Tiki TV. Bila shaka mm. naongea na, na baba yake IZ Kitenge. Mm. Ndiyo, ndiyo. Nakumbuka kuna wakati tuliwahi kuongea kwa kupitia tena hivi hivi, tulikupigia simu interview kuhusiana na yeye na ndoa yake na kuna vitu ambavyo ulizungumza, lakini leo tukiwa na IZ katika hali ya kawaida hapa tunavyozungumza, kwanza kabisa mm. anashindwa kuongea lakini alitamka kauli ya kuomba radhi na anasema kwamba ndoa yake ile imevunjika. Sijui kama una taarifa hizo. Halo. Uh mhm. -huh. Unasema? Uh mhm. -huh. Mimi sijui, sina taarifa. Ah. Imevunjika? E, ndoa imevunjika ile. Mhm. Ndiyo, ndiyo, ndo hicho tu tukasema tu, tuzungumze pia tusikie upande wa wako kama mzazi unasemaje juu ya hilo? Ah, mimi sina cha kusema jamani. Naam. Mimi sina cha kusema. Unajua wazee <clears throat> wazee ni kama maneno yani, unapozeeka na maneno yanazeeka na yeye yanakuwa yamepungua. Mm. Lakini naona kama walichelewa kuachana kweli. Mm. Naona kama kama Mungu alichelewa kunisikiliza. Mm. kijana wangu. Ndiyo, ndiyo. Kwa hiyo wewe ulitegemea? Naam. Mimi ka, kauli yangu ya kwanza nilisema hawatoishi. Ni kama mnakumbukumbu. Nakumbuka vizuri. Na nilikuwa nimepanga kuja huko Dar es Salaam kutembea. Ndiyo. Lakini bahati mbaya changamoto zilikuwa nyingi za maisha, sikubahatika. Ndiyo lakini naona maombi yangu yalichelewa. Mimi nilijua wataachana mapema tu, naam, ndio maana nilikuwa ninaongea kwa uhakika kwamba hawawezi kuishi hao. Kipi ambacho kilikuwa kinakupa uhakika mzee? Ah, ah. mimi nilipewa mam, nilipewa mamlaka na Mungu. ndio Nilipewa mamlaka na Mungu ila watu wengi walikuwa hawajui. Mimi si mzazi bwana. ndio ndio sasa mzazi, vitabu vinasema ni Mungu wa duniani, ndiyo eh. Sasa kama ni Mungu wa duniani, wewe huni kama mimi ni Mungu? Ndiyo, kwa kwa kwa kijana wako, kwa kijana wangu, ndiyo eh, ndio maana nasema nilichelewa tu kunani, na kwanza naona kama wali, ni bahati, ndiyo eh. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima, sio ombi, mimi nilijua tu ni lazima. Sawa sawa. Mm eh, alafu mimi ni, ni, ni wa muda mrefu, kwa hiyo nikitamka lazima nafikiri lazima nisikilize. Sasa wewe ulijua ni lazima na ulihisi au kuona kama imechelewa tayari imekuwa mm. unajisikiaje? Ah, mimi kwanza mimi mimi mimi mimi najisikia vizuri. Sasa ndoa hiyo ndoa ilikuwa ina baraka, ilikuwa ni lazima ivunjike. Aha. Kwenye swala, e, kwenye swala la kuomba radhi familia ali, hmm. ali, alitamka hapa lakini kwa hmm. sababu nipo naye hapa, kabla ya, ya kumalizana na wewe, nitaomba pia nisikie akiongea na wewe chochote. Sasa baba, wewe hmm. baada ya tukio hili, na IZ yupo sasa hivi anaishi kwa rafiki yake, nafikiri kwa sababu ulikuwa una taarifa, ulikuwa ujui, amefukuzwa kwa sababu si unakumbuka alihamia katika nyumba ambayo alikuwa anaishi mke wake, wakawa wanaishi kule pamoja. Sasa hivi amefukuzwa, yupo kwa rafiki yake. Pengine kama kuna taratibu zozote za kama familia kumwangalia au nikupe uongee naye hapa, huyu hapa. Kwanza atapaswa aombe radhi. Baada ya kuomba radhi, taratibu za maisha zitafuata. Ndiyo zitakapo eh, zitatafuta taratibu za maisha zitapata na bahati yote aliyoipata ni kwa kuwa amefukuzwa, bado ana nguvu, ni kijana mbichi. Ndio maana yake, kama angeendelea kuishi kule, alikuwa atumiwe, ameishiwa nguvu, hana mipango yoyote, halafu wakati sio kama angekuwa kwenye magumu sasa. Ndio eh, tumshukuru kwa kweli, tumshukuru Mungu. Ndio, ndio. Tumshukuru Mungu, lakini na nyie waandishi ni lazima muwe na vitu vya kuambia au vijana, Ndiyo. mwambieni ajifunze kwamba dunia ikoje. Ndiyo, na ni kwa nini wazazi wanasikilizwa? Msikalie tu kwenye tuwaletea tu habari hapo, na nyie mwe mna vitu vya kuwashauri. Sawa sawa. Sasa mimi nikuombe eh. kitu kimoja, nawashauri kwamba wazee wana nguvu gani. Ndiyo, ndiyo. Eh. Mimi nikuombe kitu kimoja, nipo na aizia hapa, labda uzungumze naye kidogo tu Huyu hapo. Eh, shamu baba. Salama kwema. Kwema vipi hali? Ah, mimi mzima kabisa. Ah, basi nitawapigia simu baadaye tutaongea vizuri. Sawa sawa. Hebu mrudishie wewe mwandishi kidogo. Naam, naam baba. Sisi bwana. Naam. Mje mwe mnatamua mnasoma na historia ndogo ndogo za makabila. Ndio. Sawa bwana. Ndiyo, ndiyo. Hey. Unama, unamaanisha kwamba kwenye kabila lenu kuna historia gani? Kila kabila lini, kabla ya utani, kila kabila na kabila ambayo ni watani. Ndiyo. Na kila kabila ilipigana vita vya jadi. Ndiyo. Vita vya jadi wewe unajua huwa vinakuwaje? Vita vya jadi huwa havina bunduki wala nini. Vinakuwaje? unapokuwa kwenye vita vya jadi, lazima unapokuwa kwenye historia inapaswa kujua kabila gani lilishinda. Sisi Kigoma hatukushindwa na kabila lolote, tulipigana na Wafipa tukawashinda, ndio historia inavyoonyesha. Na kuelewa tulipambana na Wanyamwezi, hakuna kabila ambayo tulipambana nalo tukashindwa. Sawa sawa, unamaanisha hata kuhusu Waizili kubidi kuingia katika vita vya jadi? mimi nilisema, sijui kama una nani, kwa sababu sio sikumbuki niliongea na chombo gani cha habari, maana nimekuwa nikipigiwa sana. Nilisema Kigoma hatushindi, ndio lugha niliyokuambia, niliyowaambieni, sijui kama mnaikumbuka. Naikumbuka na mimi nikauliza, ina maana ilikulazimu kuingia katika vida, vita vya jadi ili kumwokoa IZ? Mimi nilikwenda kuomba tu. Ni wapi huko? kama kama mimi sina nguvu, ukiniangalia afya yangu sio kwamba nina nguvu, mimi sio mnene, sio sina maguvu mengi, ndio eh, lakini ninakaa chini namwambia Mungu kwamba Mungu nisa, nisaidie niondolee hii shida. Kwa hiyo ilikuwa ni shida bwana. Ulienda kuomba wapi, nyumbani au kuna sehemu maalum huko ambapo unapaita Kigoma? tu, weka popote, mwambie Mungu nisaidie basi, mm. hiyo mm. inatosha ni kushukuru sana sana sana na sina la ziada kwa sasa. Kama kutakuwa kuna kingine pia tuta, tutaweza ku, kutafuta kwa msaada zaidi. Haya, wasalimie wote bila shaka. Mama, sijui kama yupo karibu, ameshakata. Ume, umemsikia baba yake na Isaac kitenge na IZ pia, kwa nini hujazungumza naye? Ah, kuna kuna vitu vya kuzungumza. Wewe ni mzazi wangu, ningependa nizungumze naye nikiwa private, so mbele ya hadhara, ndio maana sikutaka nizungumze naye. Sawa sawa. Kwenye kwenye swala sasa ambalo ni zito tu lililobaki kwa sasa hivi hizi, pamoja na yote, wewe uliambiwa una uhakika mtoto ni wa kwako, hivyo haujaambiwa sio wa kwako, unafikiria nini endapo kweli itakuwa ni damu yako au itokee kuwa sio damu yako. Unawaza nini? Umejipanga, umejipanga vipi na ni kipi ambacho unakiamua? Aa, ah, kama itakuwa sio damu yangu, basi kila kitu namwachia Mungu kwa sababu ndio ishavunjika, na kama ikiwa damu yangu tutapata taratibu zingine ila tunachoomba ni Watanzania waniombee sana. Sasa hivi niko kwenye, kwenye, kwenye wakati mgumu na nimepata hasara nyingi sana kama nilivyokuambia hapo awali e, kwamba sina chochote, sina kazi, sina nini, na hata shughuli zangu za mziki na maana zimesimama kutokana kwamba nilikuwa napata mai, napata hela za kufanya mambo haya kwenye biashara zetu na sasa hivi sina kazi. Ina maana hata kama kuna mtu yote ambaye anaweza akaamua kuja kunishika mkono na tukaendeleza kufanya shughuli za mziki au tukafanya biashara yoyote, aje kunisaidia ila kikubwa zaidi tu Watanzania waendelee kuniombea dua kwa Mwenyezi Mungu ili hali yangu irudi, kwa sababu niko kwenye wakati mgumu, niko kwenye hali mbaya. Yeah. Unamwambia nini aliyekuwa mke wako Bi Juliet? Ah, cha kumwambia ni kwamba kwenye maisha yake ajali anayemjali, ampende anayempenda amzingatie anayemzingatia, afanye kitu kwa hofu ya Mungu. Basi umejifunza nini kupitia mahusiano yako haya na ndoa yako hiyo? Ah, nimejifunza kwamba napokuwa nataka nifanye maamuzi fulani nisikurupuke kufanya maamuzi fulani nifa, nitaf, nijitafakari pia vile vile nijiweke karibu na Mungu na nijiweke karibu na ndugu zangu pia. Haujahisi kama haukumchunguza vya kutosha kabla ya kuingia kwenye mahusiano na kuingia kwenye ndoa ndio imeibua tatizo? Inawezekana alivyokuja kwangu alikuja kama malaika, alificha ushetani wake. Kwa nilivyokuwa na kila nikimchunguza, namwona malaika, simwoni shetani. Nimekuja kumwona shetani baada ya kufunga naye ndoa inawezekana alivyokuja alikuja kama malaika. Inamaanisha kwa kipindi kile haukuona chochote au dalili zozote mbaya. Yeah, niliona tu upendo wa dhati. Haujajiuliza kwamba Aizi amekosa kitu gani ambacho yeye anakipata huko anapochepuka. Sio kila anayechepuka kwamba kwa mme wake au kwa mpenzi wake amekosa kitu. Kuna mwingine uruka yake tu, mpaka tunaishi mwaka moja na nusu bado tunaenda kufunga ndoa minzi kwamba hujaona mapungufu yangu yoyote. Maana ukifunga ndoa na mtu ina maana unakuwa naye milele, kama ikutokea jambo baya kama lililotokea, ina maana una uhakika na kitu unachokifanya kwako. Kuna baadhi ya watu walikuponda na kusema ulichokifanya hakikuwa sahihi, na hatimaye kweli mbele ya safari umeshindwa, unawaambia nini? Anachoambia tu so kwamba nilichokifanya kikuwa sahihi, kilikuwa sahihi kwa asilimia mia, sema matokeo yamekuwa mabaya ya kwa sababu kama nisingeachana na mke wangu, ina maana wenyewe wangepata majibu kwamba huyu mtu alikuwa yuko sahihi e, lakini wanaona haiko sahihi kutokana kwamba matokeo yamekuwa mabaya. Na nakupa nafasi moja ya kumkumbusha mke wako chochote au vyovyote ambavyo mlikuwa ikitokea situation basi mkiambizana mambo yanakaa sawa, au mlikuwa mkiahidiana pia kwenye malengo yenu? Ah, nachomkumbusha mke wangu ni kwamba kwenye maisha yetu tuko tunatawaliwa na neno msamaha. Nisamehe, nimekusamehe, nisamehe, nimekusamehe lakini lile neno msamaha kwa sasa hivi halina nguvu tena kwenye mahusiano yetu, ndio maana tumeachana. Sasa hivi niko mimi kama mimi sina mpenzi, sina mke na pete sina kama unavyoona. Umeona? Pete umepeleka wapi zile? Apete ah, nishatupa. Nilivua nilitupa. Hauhisi pengine labda ukitoka sasa hivi. Hivi una muda gani hujaenda nyumbani? Nyumbani kwa mke wangu. Kwenu, kwa wazazi wako. Muda mrefu sana. Kama miaka mingapi? Miwili afikiri labda pengine ukienda sasa hivi unaweza ukaenda ukatuliza mawazo kidogo alafu ukajipanga upya? Ah, inawezekana lakini nisingependa niende ya mawazo nyumbani. Ningependa nitafute sehemu ya peke yangu tu ambao nitakutana na sura mpya, sio zile sura ambazo nimezizoea. Alafu mwisho wa siku nikisharikava, bado naenda kukutana na watu. Neno la mwisho kabisa la kuwaambia watazamaji wa Tiki TV wanaokutazama muda huu wawe makini kwenye mahusiano yao, nawapenda sana, waniombee, ila kama kuna mtu yoyote ambaye atapenda nisapoti kwa chochote kile, atanisapoti ni kushukuru sana we mkali na mjanja ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunatamatisha exclusive interview hii na IZ. Tutaendelea kufuatilia kiundani zaidi, kwa ukaribu zaidi, kukuletea yanayojiri upande wa pili, kujua nini kilikuwa kipi na kipi ambacho kinaendelea. Tumesikiliza upande mmoja wa IZ na upande wa baba yake, tutakwenda kusikiliza pia upande wa pili. Hakikisha tu umebofya subscribe